easo mekanikako diseinu goimailako gelan gaude. Bertan, pentsatu, proiektatu eta delineazerekin parean dagoen erronka kabiatu arazten ditugu. Diseinatu eta gauzatu arazi. Bi urtetako ziklonetan dereduan goizez ematen dugu. Bertan, proiektuak, lehen esan bezala, irudeko impresora hauekin prototipo modura bideratzen ditugu. Baina, beko tailerretan ere gauzatzen dira eta bizi ematen diogu. Alegia, edozein tailerretako ofizina teknikoetan, goimailako teknikari modura, aritzeko aina, almen sortu arazi.